आखिर डेमू क्या है इसका क्या यूज है टेलीप्राइम में तो आज के इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि इस डेबुक का क्या यूज होता है ठीक है तो डेबुक देखिए जो बिगिनर होते हैं यही ये सवाल पूछते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है कि ये डेबुक क्या है तो डेबुक आइए समझाता हूँ क्या होता है कोई भी एंट्री आप पास करते हैं देखिए गेटवे ऑफ टैली पर मैं हूं अगर आप कोई भी एंट्री पास करेंगे तो यहाँ देखिए डेबुक दिख रहा है तो इसी डेबुक के अंदर आप उस एंट्री को देख सकते हैं ठीक है अब जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर के प्रेस करेंगे देखिए ये ये के हाईलाइट है अगर मैं यहाँ पे आता हूँ ये देख पाएंगे आप यहाँ से बाहर आ जाता हूँ पहले तो यहाँ देखिए डेबुक जो है डेबुक में के हाईलाइट है तो खाली आप के प्रेस कीजिए ये डेट के पास किए मैंने ये आपको दिख जाएगी अगर प्रिंट निकालना हो तो आपके साथ पी प्रेस करके आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं फिलहाल हमें नहीं, नहीं निकालना है बाहर आ जाते हैं कोई